हेलो गाइस कैसे हो जैसे आपने ब्लॉग का टाइटल पढ़ ही लिया रहेगा स्पेशल अपने लिए फर्स्ट ऑफ मैनी पढ़ लिया रहेगा अपना टाइटल मन तो नहीं हो रहा था बट यार क्या करें फर्स्ट ऑफ मैनी अपना पहला बच्चा है तो बना लेते हैं मैं सोचा वाई नॉट बहुत कुछ हो रहा है फिलहाल ये दिसंबर के महीने में बहुत कुछ हो रहा है many ups many downs specially in the first week but बनाना तो बना दिए और फिलहाल अच्छी नहीं लग रही शक्ल थोड़ा सा मेक ओवर करके आते मिलते हैं आपको after the makeover yo finally finally makeover करके आ गए बस साड़ी वाड़ी काट ली एकदम हैंड्री कैवल और अपना Chris Chris Bumstead CBum CBum dad Chris Bumstead उनकी तरफ उनसे इंस्पिरेशन लेके उनकी तरफ पूछे रखी मैंने बस एकदम मोर ऑफ सीड सी सीबम डैड हमारे उनकी तरह हेनरी केवल का थोड़ा सा वाइड और बहुत उनका क्या बोलते थिक है और वाइड भी उनका थोड़ा फेस के हिसाब से तो आप more of CBum let's see body Olympia की तरह बनती कि नहीं अंकल मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ और हाँ बाल नहीं काटे क्योंकि बड़े रखने थे एंड या ये तो हो गई बहुत सारी बातें बट मेन चीज़ें देखते फिलहाल हो रहे अराउंड इलेवन मेरे को विद इन वन आवर अपना ऑफिस के लिए निकलना है तो देखते हैं अपना आता है कि नहीं कि शाम को आता है लेट्स सी अभी आ जाता हूँ भाई मस्त नहीं तो फिर बाद में अनबॉक्स कर लेंगे घर पे आके तो चलो रुकते अपने थर्टी एट फाइनली अपने ब्लॉग स्टार्ट किया था छब्बीस को छब्बीस को रुके नहीं आया ट्वेंटी सेवन को रुके नहीं आया ट्वेंटी एट को शाम को आया और मतलब तो ऑफिस में था तो मैं रात को आया सोचा अगले दिन करता हूँ ट्वेंटी नाइन को बट कुछ और काम आ गया इसलिए नहीं हो पाया और आज थर्टी एट फाइनली अनबॉक्स करते अनबॉक्स ऑलरेडी हो चुका है मम्मी से बट फिर भी जस्ट फॉर द व्लॉग वापस अनबॉक्स कर देते तो चलो चलो बाहर निकालते हैं बॉक्स को फटाफट फटाफट येलो एंड द ब्लैक कागज़ है और अरे मैसेज भी कुछ from Heat Drops thank you for your purchase we see that you're passionate about sneakers hope you cherish great moments as you rock the pair of course sending you love and age one taxi high yellow ये लटो आह मस्त मैसेज है card thank you let's see अब यूके इलेवन मंगाया S twelve let's open it मतलब ओपन तो है ऑलरेडी फिर से जस्ट फॉर द वीडियो टूल तो क्या ही पैर द फील ah, का is the feel what a feel एक सेकेंड इन नाइकी का लोगो नाइकी एयर टंग पे दो येलो जॉर्डन का लोगो साइड में और पीछे खाली बॉटम सोल पे नाइकी का लोगो ऐसे सेम विद द सेकंड पर नाइकी का साइन रिवर्स में इधर स्ट्रेट टंग पे नहीं की ए सॉरी टंग नहीं पता नहीं क्या है वो this is the tongue and ये जगह लोगो द रिलीजेस ओ भाई साहब एक सेकंड रिलीजेस निकालते हैं लेट्स मूव ये रखते हैं साइड में अंदर से भी देख ले और ये डिशेस ऑलरेडी अटैच है इसको खोलना पड़ेगा एक मिनट में खोल देता हूँ देर वी ओपन इसको बांध लेंगे अपन बाद में बांधेंगे let's just smell it smell करते हैं एक बार वॉट अ पैर वॉट अ गाइस फाइनली जब से ये लॉन्च हुआ तब से मेरे को लेना था एंड फाइनली आर टीयर एंड हमने ले लिया कंसिस्टेंट रहे एक किसी काम में तो ले लिया और अभी इस जर्नी में भी कंसिस्टेंट रहना है साथ चाहिए आपका भी सो या लेट्स स्मेल इट जॉर्डन के साइन जॉर्डन के साइन के साथ करेंगे भाई क्या बोलूं what an experience what an experience गया special thanks to Heat Drop जिन्होंने प्रोवाइड करवाया अपने को सुपर किक्स जिन्होंने शायद से आई डोंट नो वाई उनका स्टिकर बट या उनको भी थैंक यू और thank you all to the sneaker ride family Find Your Kicks जिन्होंने वेरीफाइड किया था हीट ड्रॉप को हीट ड्रॉप थैंक यू आपने भी इतनी जल्दी इन फेस्टिव सीज़न इतने जल्दी अरेंज करके दे दिया इन एंड एंड या मस्त एक्सपीरियंस था लाइक अच्छे प्राइस में दिला दिया मैं डिस्कस नहीं करूँगा बट या thank you Heat Drops Find Your Kicks Super Kicks सबको सारे सारे जितने भी स्निकर क्या बोलते हैं the brands I don't know क्या बोल सकते but the guys who are taking the snick sneaker journey to uh next level thank you in India thank you thank you और आई होप फर्स्ट था first of many many more to come but यार मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे साथ चाहिए आप लोगों का भी एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी तो नहीं पहनूंगा मैं फ़िलहाल आज I don't know maybe और maybe not Friday thirty eight पहनेंगे नहीं पहनेंगे बट कल तो डेफिनेटली पहनेंगे भाई कुछ हो जाए कल तो डेफिनेटली पहनेंगे एंड या चलो मिलते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में